Hey Abbas, are you driving? Yeah, hello. Hello, ah, bonjour, bonjour Abbas. Est-ce que tu es au volant? Are you driving, Abbas? Est-ce que tu es au volant? Bonjour. No, I'm not. Um, basically, you blocked me. <laughs> non, non, je ne conduis pas, mais tu m'as bloqué, tu m'as bloqué, tu as bloqué, bloqué mon compte. Uh, from this account, so I have to break another account. Hmm. And ah, from that account, I was just going to call you. So, et je devrais maintenant rouvrir un autre account. Et euh, c'est là que je t'appelle. I had to recover this account back again. Oh, okay, no problem. Alors, je dois recouvrir, je devrais recouvrir cet account d'abord. Anyway, so, Abbas. Anyway. Anyway, anyway. anyway, first of all, uh, euh, attends, d'abord, d'abord. Um, um, few things. Uh, are you alright? Your blood pressure is fine because mostly when I speak to you, you got just a bit uh, hyper, and I, I, I care for your health, you know. Euh, je te pose d'abord la question, euh, Christian Prince. Est-ce que tu es en bon état euh, Comment est ta euh, tension artérielle, ta tension euh, Puisque je m'inquiète de, de, ta santé, est-ce que tu es en bon état Be careful, my health. Um, few things. are you alright? Your blood pressure is fine because mostly when I speak to you, you got just a bit uh, hyper, and I, I care for your health, you know. Be careful, my health, please. Donc tu tu t'inquiètes de ma santé, vraiment few things. are you alright? Your blood pressure is fine because mostly when I speak to you, you got just a bit uh, hyper, and I, I care for your health. You know. Be careful my health, really. Yeah, yeah. I don't want you to have a. Do, do you have Do you have some kind of urine with you? Ah, oui, oui. Je m'inquiète de ta santé. Est-ce que tu as prévu quelques urines, euh, l'urine des chameaux avec toi? So in case like euh, I, my blood pressure go up, I can drink camel urine, brother. Ah, pour que lorsque ma tension artérielle va monter, Comme ça, je peux lui, boire euh, l'urine des chameaux. Est-ce que tu as ça? No, I don't have it. Why you don't have? Okay. Non, je n'ai pas ça. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas l'urine des chameaux? Are you telling me you don't buy camel urine? Tu veux me dire que toi, tu n'achètes pas l'urine des chameaux? Yeah. Why you don't? Okay, anyway, uh, no, non, non, why anyway? No, no, I, I, no, no. non, non, explique-moi, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas l'urine des chameaux? No, no, no. don't change topic, don't change topic. Uh, no, no, no. wait, wait, wait, wait, wait, wait. Non, ne change pas de topic, ne change pas de thème, attends why you don't buy camel urine. Aren't you, are you saying you are not convinced with the medicine of the prophet? Donc pourquoi est-ce que tu n'achètes pas l'urine des chameaux Tu veux me dire que tu n'as pas confiance euh, euh, dans le conseil euh, de la médecine que votre prophète Muhammad vous avait donné de boire l'urine des chameaux uh, That medicine was I told you before as well. I think you have a bad memory. Ah ben, déjà répondu concernant cette urine. Peut-être tu as une mauvaise mémoire. Was, was what? Was, was what? what? Qu'est-ce que tu avais dit Qu'est-ce que tu avais dit Je t'avais dit que à 10 là Oui, 7 à 10, c'était pour les gens qui souffraient de sérieuses euh, difficultés de santé. Ils avaient des, des maux de ventre sérieux. That was only for them. Ça, c'était seulement pour ces gens-là. Only for them? You forgot. Only Oui, je t'avais dit ça. Tu dis seulement pour ces gens-là tu as oublié? For them? Absolutely, only for them. Oui, c'était seulement pour ces gens-là que le prophète avait dit, vous devez boire l'urine des chameaux. C'était ces gens-là. Hein? OK, oh, oh, oh, OK, hold on, hold on. OK, hold on, hold, on. Attends, attends. Okay, hold on. So are you saying that you Muslims, okay, are you saying to, are you saying to me that you Muslims, you don't buy camel urine? Donc, je veux dire que vous, les musulmans, vous n'achetez pas l'urine des chameaux all of you and drink it. Vous tous, vous ne, vous ne, vous ne payez pas ça pour boire ça. Uh, Muslims also buy alcohol as well. They drink alcohol. What has to do with Islam? Mais il y a des musulmans qui boivent aussi, qui achètent l'alcool et ils boivent l'alcool. Qu'est-ce que cela a à faire avec l'islam? No, your prophet can you to make even alcohol. That's not the question. I'm asking you. Non, ça, c'est pas la question que je te posais. D'ailleurs, votre prophète faisait aussi de l'alcool. La question que je te pose est, uh, you are, saying to me, you are saying to me that this was only an order for this group of people. Tu m'as dit que cet ordre concernant, concernait seulement ce groupe-là de gens. And they all sick, correct? Et tu m'as dit que ces gens-là étaient malades, correct? Um, I will answer you that, but before that, I want to say something. Je vais te répondre. Mais avant cela, je vais, j'aimerais te poser une autre question. Mm. Say, some, say, something. say something. J'aimerais dire, ok, tu peux dire ça. For many, many days, uh, and I was very cross with you. Uh, depuis quelques jours, j'étais très fâché contre toi. Uh, you have called my noble sister Zara. You call her whore. Who is? Puisque tu as appelé ma sœur noble Zahara, tu l'as appelée comme Dieu l'appelait prostituée. Your noble sister Zara. Muslim, Muslims with you. Uh, you have called my noble sister Zara. You call her whore. Who is your noble sister Zara? Qui est cette noble sœur Zara? C'est qui? Muslim, Muslim sister, the one. C'est une sœur musulmane. Who call? Uh, I don't know her, but she's my Muslim sister. You call her a whore. Oui, ma soeur musulmane, celle qui avait appelé. Maintenant, tu l'avais traitée de putain. Qu'elle était pute, elle était prostituée. I mean, what kind hmm. of a man call hmm. another woman a whore? Ça, c'est quel genre d'homme qui appelle une autre femme prostituée? Okay, I want, I, want, to, I want, to ask you, I want to ask you. Did you, need to apologize. Okay, hold on. Attends, je te poser une question. Did your prophet says a woman she put a perfume, she is a whore? Est-ce que votre prophète Muhammad avait-il dit qu'une femme qui met le parfum est prostituée? prophet says that voice is aura? Est-ce que votre prophète avait-il dit que la voix d'une femme c'est un objet sexuel? Which means if she speaks to a strange man, she is a whore. Cela veut dire que si une femme parle à un homme étranger, cette femme-là, elle est prostituée. Do you agree with him? What kind of a prophet? He say that oh, your mother, if she speak to me, she is a whore. Comment est-ce que ça, c'est un genre de prophète qui dit que lorsque ta maman me parle à moi, donc ta maman est pute. Ça, c'est quel genre de prophète? Are you a Christian or a Muslim? I'm asking you. Ah. Es-tu chrétien ou bien es-tu musulman? Non, je te pose la question. No, it's okay. No, you see, you see, hold on, hold on, hold on, hold on. Donc, pour toi, c'est normal que, que votre prophète puisse dire ça. Attends. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, You see, you see. Attends. No, the, the, the, whole for me, the whole for me is every liar. The whole is not about uh, doing sex. Pour moi, lorsque je, lorsque je dis prostituée, cela veut dire tout menteur. Ce n'est pas seulement faire, le sexe. The whole, this is what the Bible teach, that even the earth committed adultery, even the earth oui, c'est ce que enseigne la Bible, que même la terre a commis euh, a commis adultère. became a whore. This is about lying. Everybody became a liar. Everybody became fake. Lorsqu'on dit que tout le monde est devenu menteur, tout le monde a commencé à tromper, pour Dieu, c'est l'adultère. So because you are a person who only think about sex, because this is what Islam is about. Mais toi, comme tu es un homme qui pense toujours à propos du sexe, puisque l'islam ne parle que de ça. Now, because I got you busted, your prophet is the one who called her a whore. Maintenant, je viens de te démontrer que votre prophète, c'est lui qui a appelé ces gens-là, que c'était des prostituées, des putes. Your prophet, he said the woman's voice is a aura, and if she speaks to a stranger, she is a whore. Et votre prophète a dit que la, la voix d'une femme est un aura, ça veut dire un objet sexuel. Si elle parle à un étranger, elle est pute. Your prophet says a woman, if she passes by the street, she is a, she is a devil. Et votre prophète a dit que si une femme part, elle marche sur la route, elle est, elle est diable. Your prophet says if a woman she with perfume and she passed in front of people, she is a whore. Et votre prophète a dit que si une femme mettait du parfum et qu'elle passait devant les gens, elle est une prostituée. The second I mentioned that to you, you say to me, are you Christian or a Muslim? Et lorsque je t'ai mentionné ça, tu commences à me poser la question si j'étais chrétien ou musulman. So you are saying to me, a second ago you said, what kind of a man? Everybody heard you. Euh, il y a une seconde, tu me posais la question, quel genre d'homme Tout le monde t'a entendu. What kind of a man he call a woman a whore? Quel genre d'homme appelle une, une femme prostituée? Now I'm asking you, what kind of a man your prophet is? What kind of a man your prophet is? Mais je te pose la question, quel genre d'homme est votre prophète? C'est quel genre d'homme? Ah, calling a woman a whore for having a perfume. Qui appelle une femme prostituée juste puisqu'elle a mis du parfum. I will answer that. I will Je vais répondre. Answer that. But you call yourself a Christian prince. Hmm. Comme toi, tu t'appelles Christian Prince. Hmm. Meaning you're follower of Christ. Ça veut dire que tu suis les enseignements du Christ. Hmm. Christ is the man who even a woman who considered herself to be whore, he did. Christ est la personne qui, même devant cette femme-là qui se considérait elle-même comme prostituée, didn't even call her whore. Jésus ne l'a jamais appelé prostituée. Mm. A Samaritan woman. Yeah. La femme samaritaine. Hmm. He didn't even call her whore. Mm. Il ne l'a jamais traité de prostituée. Yes, but you call yourself a Christian. Mm. Mais toi qui t'appelles chrétien, hmm. friends, no, you I'm, calling uh, people with I call, people, hmm. a Samaritan woman. Yeah, he didn't even call her whore. Il l'a jamais traité de prostituée. Yes, but you call yourself a Christian, friends you I'm, calling uh, people with I call, mais toi qui te traites, tu t'appelles Christian Prince. Well, oh, I, I call that person a whore for no. Hold on, hold on, hold on. I Et eh, attends, attends, attends. Call her because she is lying, right? Je l'ai appelée prostituée puisque elle était en train de mentir. She wasn't lying. She... Elle ne mentait pas. She was lying. Elle mentait. I, I, was, I, I was asking about I was asking about the pact of Omar. Je leur ai posé la question sur le pacte de Omar. Yeah, and he was, she was telling you Pact of Omar of Jerusalem. Oui, et puis elle te parlait de, du pacte de Omar de Jérusalem. But you were giving a Pact of Omar in Syria. Mais toi, tu lui parlais du pacte de Omar de la Syrie. It was two different pacts. Stupid, there's nothing. Ce sont deux pactes différents. The Pact of Omar. Yeah? And he was, she was telling you Pact of Umar of Jerusalem. But you were giving her Pact of Umar in Syria. Tu lui parlais du pacte de Syrie, de, le pacte de Omar de la Syrie. Mais tu, tu, tu parlais de ça, mais elle, elle, parlait du pacte de Omar de Jérusalem. It two different pacts. Stupid. There's nothing is called Pact of Omar in Syria. Stupid. Il n'y a pas de pacte de Omar de, de Syrie. Il n'y a rien comme ça. You were not giving uh, Jerusalem. Stupid. You were giving Stupid. The other... Tu ne parles pas du pacte de Omar de Jérusalem, stupide. There's no pact. Of, there's no pact of Omar in Syria. You don't. Okay. Il n'y a pas de pacte de Omar de la Syrie, toi, Anne. So which one were you giving? Mais tu lui donnais quel pacte de Omar? <coughs> there's nothing called pact of Omar in Syria. You just said. Il n'y a rien qu'on appelle pacte d'Omar de la Syrie. I was giving the pact of Omar in Syria. Tu as dit que j'ai donné le pacte d'Omar de la Syrie. Ok, maybe it wasn't Syria, but you were not talking about again, again, I agreed. Oui, mais peut-être, euh, oui, euh, peut-être tu dois, tu as, tu, as, tu dois comprendre maintenant. That you are a donkey, agree. Tu dois accepter que tu es un âne. The pact of Omar is the one signed between uh, Omar and those he he captured them in Jerusalem. Le pacte de Omar, c'était le pacte que Omar le calife Omar avait signé avec les gens qu'il avait emprisonnés, qu'il avait attrapés à Jérusalem. So you are a donkey again. Now I'm asking you, why ah, should you... Donc ça montre que tu es un âne. La question que je te pose encore. Deny, why she deny, hold on, why she deny, why she deny the pact of Omar unless she is a liar? Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle avait renié le pacte de Omar à moins qu'elle soit menteuse. And a liar, the Bible says, eh, the, the Bible says, the Bible calls mm, liars, they are whore. Et la Bible appelle tous les menteurs que ce sont des prostituées. Anyone who is who is a liar is a whore. So I'm asking you, are you a whore too? Tout celui qui est menteur est un prostitué. La question que je te pose, est-ce que toi aussi tu es prostitué? So the one. The I'm one asking you, are you a whore too? La question que je te pose, es-tu aussi prostituée? Okay. Are you going to deny? Are you going to deny the pact of Omar, which he made? Omar? Est-ce que tu vas aussi renier le pacte de Omar? No, don't change the topic. No, no. N'échange pas de thème. You are the one who opened the topic. We're gonna finish it. Hold on. C'est toi qui as ouvert le thème. On doit terminer ça. Are you a whore or you are a decent person who wanna say yes? Omar al-Khattab, he made. Es-tu prostituée? Ou bien tu vas accepter, tu vas, ou bien tu vas renier le pacte que Omar ibn Khattab avait fait un pacte. The oh, pact of Omar to ah, ensure the humiliation of the Christians, yes or no? Qu'il avait fait un pacte pour qu'il puisse s'assurer que les chrétiens soient humiliés, oui ou non? Okay, I'm not going to let you run away from it. Hmm. Je ne vais pas te laisser fuir de ce thème ici. Jesus didn't call a woman whore who was actually a whore. Jésus n'a jamais appelé cette femme-là qui était prostituée, mais Jésus l'a jamais appelée prostituée. In a true sense. Because he forgave her, because he's God. Oui, mais puisque, puisque eh, eh, Jésus l'avait pardonné. Oui, Jésus, comme lui, il est Dieu. But Jesus, but Je okay, hold on. You see, I just answer you. I just answer you. I did not. Je viens juste de te répondre. Call her a whore because she was having sex around. Je ne l'ai pas appelée prostituée puisqu'elle faisait le sexe. I called her a whore. It's a metaphorical for liars. Now, Je l'ai appelée euh, prostituée. C'est un terme métaphorique pour les menteurs. Now I'm asking you. The Bible says. Are you a whore? You are the whore. Et la question que je te pose. Not call her a whore because she was having sex around. I called her a whore. It's a metaphorical for liars. C'est métaphorique pour les menteurs. Now I'm asking you. La question que je te pose. The Bible says, are you a whore? Christian Prince, es-tu prostitué? You are the whore, I'm not lying. Non, c'est toi qui es le prostitué. Moi, je ne mens pas. You are the whore. C'est toi qui mens. Here we go. I'm, I'm, I'm asking you. I, I say to you, I, I ask about the pact of Omar. You said Voici, je l'avais posé la question sur le pacte de Omar. I gave her the pact of Omar in Syria. You are a donkey. <laughs> Donc toi, tu es un âne, puisque tu as dit que je lui ai donné le pacte de Omar de la Syrie. <laughs> so you are a whore, you are lying. You... Donc tu es menteur, tu es prostitué aussi. go. This is the pact of Omar I show in the screen. Chapter 9. Voici le pacte de Omar que je lui avais montré à l'écran. Voici, je vais mettre ça. go. This is the pact of Omar I show in the screen. Chapter 9, verse 28, 29. And you can go watch the video. Oui, le pacte concerne le chapitre, la sourate 9, versets 28 et 29. Tu peux aller voir, ça à l'écran. It's in front of you, Why you are lying, you, you became... C'est devant toi, à l'écran. Je vais afficher. Pourquoi est-ce que tu mens? Oh, today, answer me. You... Pourquoi est-ce que tu deviens aussi prostituée aujourd'hui? online you, why you became a whore today? Answer me. Here we go. You are a liar and you are a... Ok, réponds-moi. Voici. Tu, tu es menteur. Again, doing what whore do et tu fais ce que font les prostituées. Whore, whore is not only a woman, by the way. This is Islamic version of the story. Euh, et prostituée n'est pas seulement une femme. Ça, c'est la version islamique de l'affaire. Whore is anyone who share his life with the devil, which means his purpose of life. Et prostituée, c'est celui qui partage sa vie avec le diable. Cela veut dire que son but dans la vie. To be a liar, to be cheap, to be for sale. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour mentir, pour euh, euh, faire des choses qui sont mauvaises. C'est ça la prostitution. You are a whore like everyone else who sale himself for the devil and he don't and he deny the truth. It's in front of you on the screen. Eh, tu es prostitué puisque tu renies la vérité et puis tu fais le mal. C'est devant toi à l'écran, tu peux voir. This is the ah, ah, pact Omar. This is the pact of Omar. I want... Et ça c'est le pacte de Omar. Et ça, c'est le pacte de Omar. Oh, oui, ben, on, on essaie le son. I want you to read it. I want you to apologize. this is the pact of Omar. I want you to read it. I want you to apologize for. Oui, ça c'est le pacte de Omar. Je veux que tu puisses lire ça. Je veux que tu puisses aussi demander t'excuser. Being a whore. Je veux que tu puisses euh, t'excuser pour être prostituée. To read it. I want you to apologize for being a whore and promise me you will not be a whore again. Et eh, tu dois me promettre que tu ne seras jamais prostitué encore. Go ahead. Vas-y. Can I speak now? No, I want you to read it. Est-ce que je peux parler? Non, je veux que tu puisses lire ça. Is that the pact of Omar in front of us? Est-ce le pacte d'Omar en face de nous? Nothing on the screen. Il n'y a rien sur l'écran. Screen is blank. L'écran, il n'y a rien sur l'écran. Is it blank? Blank? Uh, C'est vide. Okay, sorry. Oh, forgive me. Okay, now you see it. Okay, pardonne-moi. Okay. Est-ce que maintenant tu vois ça? Ah. Do you see it? Okay. Is that the, uh, the, the pact of Omar? C'est ça le pacte de Omar. It hasn't come through yet. Mm. Je ne vois rien jusqu'à présent. This is exactly what I show your uh, uh, uh, uh Zahra <laughs> in the screen. Okay. c'est exactement ce que j'avais montré à Zahra. You said to me that why you are doing that, huh? Here we go. You are doing the same as. Ah, et puis tu me poses la question pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et tu, mais tu fais exactement comme elle. She did. You are denying it. Can I say something? Can no, you can say no, no, you cannot say anything. I want you to read it. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, non, tu n'as rien à dire. Tu dois seulement lire ce que je te montre. Did, did I tell the truth when I said to Zahra, you are a liar? Est-ce que j'avais dit le, la vérité lorsque j'ai dit, j'avais dit à Zahra qu'elle était menteuse? Yes or no? Oui ou non? did I tell Zahra, I want you to answer. Did I est-ce que je, veux que tu puisses répondre? Est-ce que j'avais dit euh, le mensonge lorsque j'ai dit ça à Zara? I, I, I was upset from her because she is a liar. J'étais euh, fâché contre elle puisqu'elle est menteuse. You now support her and you said, I gave her the pact of Omar in Syria, which is proving to me that you are a donkey. Maintenant, toi qui, qui viens la supporter, tu viens me dire que je lui donne euh, le pacte de Omar qui est de la Syrie, ce qui prouve que tu es aussi un âne. This is what I gave her. It's in the screen. It's in the front of you. I want you to read it. C'est ce que je l'avais donné. C'est devant toi à l'écran. Je veux que tu puisses lire ça. This is why the prophet said, the, the prophet said, I, no, I want you to read and I want you C'est pour cela que le prophète a dit, mais écoutez, je veux que tu puisses lire ça. to agree that you are a whore. Je veux que tu sois d'accord que tu es aussi prostituée. Because you just deny the same exact what she denied too. Oui, si tu as fait exactement la même chose comme elle, de renier ça. I am not. How about that? Well, you just said to me, no. Non, non, je ne fais pas ça. No, you are, you are, you are, because you deny, you said I did lie, you said to mais tu as prostitué, puisque tu renies ça. Tu as dit que c'était pas vrai. To me, everybody heard you. You said I gave her the pact of Omar in Syria, which is... Mais tu, tu as dit que j'avais donné le pacte d'Omar de la Syrie. Tu as dit ça. Which is funny. Euh, c'est drôle ça. This is what I gave her. It's in front of you on the screen. C'est ce que je lui avais donné. C'est devant toi à l'écran. And you can read by yourself. This is Ibn Kathir. Et tu peux lire ça. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. This is Ibn Kathir. C'est Ibn Kathir. I want you to read it. You, you know, don't hang up. You know, the, the... Il faut pas fuir. Il faut pas raccrocher le téléphone. Il faut fermer le téléphone. Tu dois lire ça. I am not in the, in the, in hang up. Oh, oh, oh, oh speak a non, je ne vais pas fermer mon téléphone. Toi, tu es speaker a, corner. Never hang up. Oh, oh, oh, oh, oh speak a corner. Here we go. I'm driving now. Okay, then. Et puis tu dis, tu es au volant. Tu commences à parler comme ça. Read. You said I gave her. Everybody heard you saying I gave her the pact of Omar in Syria. Everybody Tu as, tout le monde t'a entendu. Tu as dit que je lui ai donné le pacte de Omar de la Syrie. Everybody heard you. They are a donkey and you are a liar. Hein? Donc tu es menteur et puis tu es un âne. You are being a whore. Et tu es prostitué. Otherwise, apologize for lying and say yes. Autrement, tu dois t'excuser pour avoir menti. Ah, et puis tu dois dire oui. You are right. This is the pact of Omar of Jerusalem. Go ahead, read. Et tu dois dire que oui, j'ai raison. Ça, c'est le pacte de Omar de Jérusalem. Can I say something? No, you... Est-ce que je peux dire quelque chose? You cannot say something. You have to answer first. Oh. Non, tu ne dois rien dire. Tu dois d'abord répondre. You have to, you have to answer first. Stop. Tu dois d'abord répondre. Stop, stop, being a donkey. You have to answer. Arrête d'être un âne. Answer first. Admit that you are not being honest. Tu dois répondre que tu, tu dois dire que tu, ne, tu n'es pas honnête. this is always what you do. You talk over, and then you, you know what you say. In the... Et eh, c'est ça là, eh, c'est ce que tu as toujours fait, hein? Tu as, ah, tu... et puis tu sais c'est ce que tu as toujours dit à la fin. The end. At the end, it, it just go away. At, at the end, at the end, you... et puis tu dis, hey, eh, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Or a kid. Here we go, guys. You see, is he is is, is he running away? This is always what you do. You talk over, and then you, you know what you say in the end. At the end, it, it just go away. At, at the end, at the end, you are a kid. Here we go, guys. You. See, Euh, à la fin, ben, ben, tu, tu, es, tu es <laughs> enfantin. Euh, voici ce qu'il dit. Is he, is, is, is he running away? Est-ce qu'il fuit le sujet? Why you don't want to answer? You are the one. You are the one who opened the topic. You are the one who said to me. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Ben, c'est toi qui as même ouvert ce thème ici. C'est toi qui m'as dit. Why you call Zahra such a name? Tu m'as dit que pourquoi est-ce que j'appelle Zahra qu'elle était pute? I'm not calling her such a name. She deserves it, and you deserve it too. Je lui ai pas donné, de, donné ce nom-là. Elle, elle, elle, elle, mérite ça. Et toi aussi, tu mérites ce nom-là de pute. Otherwise, your ah, question. I mean, ah, okay. I, no, don't ask me a question. Finish the topic first. You Non, non, une question. Non, ne, ne pose pas de questions. Tu dois d'abord terminer ça. one who asked me the question. You don't change the topic. C'est toi qui m'as posé la question. Il ne faut pas changer de thème. You are a coward. Ah. Is it true? Bah, Is it... Tu es lâche. Is it true? Is it true what I gave to Zahra? Yes or no? Est-ce est vrai que c'est ce que j'avais donné à Zahra? On va poser un petit instant. Je vais vous montrer ce que Christian Prince est en train de montrer à l'écran. C'est euh, euh, sur le pacte de, de, Omar. Euh, ça, c'est une récapitulation pour les, nos amis francophones. Hein, Christian Prince avait d'abord commencé. Lorsqu'il parlait de l'Hadis, là là, on dit qu'on doit boire l'urine des chameaux. Ça, c'est le, le de Jamid à Tirmidhi là où Muhammad, Jami Jamia Tirmidhi, numéro 2042, là où Muhammad avait conseillé aux musulmans, si quelqu'un est malade, il doit boire l'urine. Il dit, buvez de leur lait et de leur urine. Ça, c'est la Jamia Tirmidhi, numéro 2042. Anas a raconté certaines personnes de Duraïna sont arrivées à Médine. Elles étaient mal à l'aise avec le climat. Alors, le messager d'Allah leur a envoyé des chameaux de la charité, des chameaux. Il leur a dit, buvez de leur lait et de leur urine. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de, de cette histoire des de, chameaux. Ah, et puis, le pacte de Omar, on va vous montrer. Ah, le pacte de Omar, ça se trouve euh, euh, dans le Coran, ça vient du Coran, chapitre 9 au verset 29. Le pacte de Omar, le calife Omar, euh, au chapitre 9 au verset 29. Chapitre 29. Chapitre 9, au verset 29, le pacte de Omar, on va vous montrer. C'est Ibn Kathir qui a parlé euh, de ce pacte de Omar là. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Comme vous voyez ici à l'écran, Ibn Kathir, il a dit ceci. Ibn Kathir a dit qu'on doit combattre euh, tout ce qui ne croit pas en Allah. Donc, les juifs et les chrétiens, il faut aller les combattre. Euh, les gens de l'écriture qui ont écrit en Muhammad, on devrait les combattre. Et puis, il, continue, il, va mettre euh, le, pacte de, de Omar, qui avait, qui avait bien développé. Il dit que c'est pourquoi le chef de fidèles Omar bin al-Khattab avait exigé que des conditions bien connues soient remplies par les chrétiens, ces conditions qui assuraient leur humiliation. On devrait humilier les chrétiens. Ça, c'est, attendez, je dois agrandir ça, c'est très important. Omar ibn Khattab qui avait dit que il devrait, les musulmans devraient commencer à humilier les chrétiens. Ah, c'est vraiment pitoyable. <laughs> Hein? C'est de ça que c'est ça, l'islam. J'ai agrandi trop. Il faut, revenir. Il dit que des conditions qui assurent l'humiliation. On doit humilier les chrétiens. Les musulmans doivent humilier les chrétiens ils doivent les dégrader, la dégradation, et puis leur disgrâce continue, il faut, les disgracier. Hein? il, a dit que, il, a conclu que les chrétiens ne devraient pas construire des églises là où ils étaient, ils, devraient les déshonorer, les humilier et puis rabaisser les chrétiens. Selon les enseignements que Mohammed les avait donnés, ils devraient les tenir dans la soumission, dans la défaite et la soumission une soumission volontaire, et le chrétiens devait payer la jizya. Il devait payer l'argent, l'amende Hein, ils doivent nous faire payer l'amende, ils nous humilier, nous traiter très mal, nous, nous, faire des histoires. Et puis, voyez un peu, il dit que nous nous sommes fixés dans des conditions de ne pas ériger dans nos régions un monastère. Les chrétiens ne doivent même pas construire une église. pas un monastère. Ils ne doivent pas construire une église ou un sanctuaire pour un moine, ni restaurer un lieu de culte. Même lorsqu'il y a une église qui se détruit, ils ne doivent pas restaurer, restaurer un lieu de culte, nécessitant une restauration, ni d'utiliser d'entre certains fins d'intimité contre les musulmans. Euh, nous n'empêcherons aucun musulman de se reposer dans nos églises, qu'il vienne de jour ou de nuit, nous ouvrirons les portes de nos lieux de culte aux voyageurs et aux passants. Donc, cela veut dire qu'un musulman peut venir même dans l'église, même chez nous, les chrétiens, Il peut même venir loger dans notre maison trois jours s'il le veut, quatre jours. On dit que les musulmans qui viennent en tant qu'invités bénéficieront de l'embarquement et de la nourriture pendant trois jours. Donc, les musulmans qui devraient venir chez les chrétiens, on devrait les nourrir pendant trois jours, même si on ne les connaît pas puisque eux, ils étaient, ils étaient là pour nous humilier et nous maltraiter. C'est ça le pacte que Omar avait, avait donné euh, aux habitants de Jérusalem pour les humilier, les maltraiter. Et c'était, ça c'est le tafsir de Ibn Kathir. On n'a pas inventé, c'est le tafsir de Ibn Kathir comme vous voyez, tout le monde voit ça. Ah. Et, et, ça, c'était la sourate Mahomet Muhammad avait donné aux musulmans, surat 9, au verset 29. Il dit ceci, il, dit combattez ceux qui ne croient pas en Allah au dernier jour. Il dit combattez les gens du livre qui ne croient ni en Allah ni au dernier jour. Et, il dit ceci, on doit les combattre. Euh, ceux qui ne considèrent pas illégal ce que Allah et son messager a rendu illégal et qui n'adoptent pas la religion de la vérité c'est-à-dire l'islam entre parenthèses, de ceux qui, a, ceux qui, ont l'écriture, à qui l'écriture a été donnée, jusqu'à ce qu'ils donnent volontairement la jizya pendant qu'ils sont humiliés. On doit les humilier. Ça, c'est un verset du Coran, surat 9 au verset 29. Et maintenant, c'est de ça que Christian Prince est en train de parler. Euh, ça fait très mal. Les musulmans ont commencé à régner ça, mais ce sont les enseignements islamiques. Ok, on, continue avec Christian Prince. On continue. You are not giving me a chance to speak. No, no, no, I'm not going to give you a chance. I want you to answer, not speak only. Non, je veux pas, tu me donnes pas la, chance de répondre. This is true. Is it true what I gave to Zahra? Yes or no? Est-ce vrai ce que j'avais donné à Zahra, oui ou non? You are not giving me a chance to speak. But Mais tu ne me donnes pas la chance de répondre. Pourquoi? No, no, no, I'm not going to give you a chance. I want you to answer, not speak only. Non, je vais pas te donner la, la chance de, de, répondre. Je veux que tu puisses euh, répondre aussi aux questions, pas seulement parler. This is, the, it's in front of you. Is that the pact of Omar to the people of Jerusalem to humiliate them? Et ça, c'est le pacte de, Omar. Hein? Est-ce le pacte de Omar pour humilier les gens? To, to, to, to, to, to torture them, to, to, to, to uh, ensure that they are not respected yet de le torturer et de s'assurer qu'ils ne sont pas, qu'ils soient humiliés, qu'ils ne soit pas respectés. Yes no? Oui ou non? Uh, prove it if you give me 20 seconds. Je vais démontrer que tu es menteur si tu me donnes juste 20 secondes. I will give you, I will give you 20 minutes. Je vais te donner 20 minutes. Start reading. No, 20 seconds. 20 minutes. You start. Je te donne 20 minutes. Pardon, là on essaie le son. Je te, je te donne 20 minutes. Start reading. Ah, I want you to start reading and then you answer after you read. Je veux que tu puisses répondre à la question après avoir lu. There is no point in reading. No, there's a point. No, there's ah, ça ne sert à rien de lire. Non, ça sert à quelque chose. Tu dois lire. The point because this is about Jerusalem and you are a liar. Read it. Ça, ça concerne Jérusalem et tu es menteur. Tu dois lire ça. If you give me seconds and if I can't prove no, si tu me donnes 20, secondes et je ne prouve pas, non. Why you don't want to read your book? Why you don't, I'm using an Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas lire ton livre, vos livres? Je te donne les évidences. You don't want to read the evidence? Tu ne veux pas lire l'évidence? No, I have no problem reading it, but this is not the Non, je n'ai pas de problème pour lire ça. No, no, no, no. Here we go. You are the one. Mais tu dois lire ça. Tu dois lire ça. Alors. Who called me and you are the one who said to me why you said that. I am answering you now. No. Mais c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as posé la question. Tu m'as dit pourquoi je dis ça. Je te donne ça. Yes, you respond. I Maintenant, qu'est-ce que tu réponds? You read it. I said, here we go. This is David, and that's what I gave her. Oui, euh, je t'ai montré. C'est ce que je l'avais donné. Tu dois lire ça. Et c'est pour cela que je l'avais traité de prostituée, puisqu'elle méritait ça. Et toi aussi, tu mérites même ce nom-là. Si tu n'acceptes pas que donc ce pacte ici, ça concernait les gens de Jérusalem, c'est que tu es aussi prostituée. vous voyez les gens, il ne me donne pas la chance de répondre. I do. No, I'm not letting you speak because you are trying to run away from reading it. Je ne te donne pas la chance de parler puisque tu, tu, tu, tu ne veux pas lire ce que je te montre à l'écran. I'm not. Why don't I read it then? Go read it. Go ahead. I, uh, Mais pourquoi tu ne veux pas lire? I just say to you, please, read it all and then give it. The Give me... Je te dis, tu peux lire tout et puis tu donnes la réponse. Seconds. Then I will do read whatever you want me you to. Promise, you promise. You, you et tu peux me donner juste 20 secondes et puis je vais répondre à ce que tu veux que je puisse lire. Et tu promets? Promise. I, I promise. Okay, go. Tu promets? Ok, ok, vas-y. You 20 seconds. Okay, 20 seconds this. Okay, 20 secondes. Uh, you are you are wrong because the day you call her whore, you were you, were not, you were not talking about the pact. You she was talking. Euh, tu, tu, es, tu, as, menti puisque le jour où tu l'avais appelée, tu ne parlais pas de ce pacte ici about what happened in New Zealand. Mais elle, vous parlez de ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande. And you were talking about the terrorism and she was angry and cross with you with what Your, Et toi tu parlais du ter terrorisme et puis elle, elle était fâchée. A liar, give me the video, I will play it. No, you are a liar again, you are being a whore again. Non, non, tu es en train de mentir là, tu es prostituée encore. Tu peux me donner la vidéo pour qu'on puisse revoir tous. Ça, c'était puisque je lui avais posé la question sur le pacte de Omar. And she said, I never heard of it. Et puis, elle avait dit qu'elle n'a jamais entendu parler du pacte de Omar, le calife Omar. Liar again. Donc, tu es aussi menteur. Another time you <laughs> non, non, ça, c'est un autre temps lorsque tu avais parlé de ça. Non, le jour où tu l'avais appelé prostitué. Tu parlais du pacte. tu ne parlais pas de ça, donc, oh, ok, bon, comme ça, tu peux me donner la vidéo, comme ça, que nous puissions visualiser tous. And you are a Donc, je t'attraper, tu es un prostitué, toi aussi. Donne-moi la vidéo. Je n'ai pas la vidéo. Alors, tu dois te taire. I you. Donc, je t'ai donné 20 secondes pour répondre à ça. Maintenant, c'est terminé. OK. Answer, surprise Read. OK, tu peux lire et puis répondre. You say to me now, look, listen, listen. You, you call me just to show you how stupid you are. Oui, toi, tu m'as dit que pour montrer, bon, pour montrer comment, combien tu es stupide. You call, guys, when he called me, did he say that you gave her the pact of Syria? N'est-ce pas que lorsqu'il m'avait appelé, il m'avait dit que je lui avais donné le pacte de la Syrie? Did he say that? No, he's saying this is not about the pact. Uh, uh, uh, uh Maintenant, il change, il commence à dire que ce n'est pas à propos du pacte, de ce pacte ici. Look at, look at this stupid. I mean, you are the, you are Regardez ce stupide ici. The one who said to me, when she called you, you, she, the, the reason you accuse her of lying, you are lying. Mais c'est toi qui m'as dit que tu, lorsque elle m'avait appelé, la raison pour laquelle je l'accuse d'avoir menti. Puisque tu ah, m'as tu accusé que je lui ai donné le pacte de la Syrie. you donkey. Je ne lui ai pas donné le pacte de la Syrie. Tu es menteur. Anne. Uh, What is the pact of Syria, you donkey? Et toi, Anne, qu'est-ce que le pacte de Syrie C'est quoi? Tu l'avais appelé euh, euh, pute, n'est-ce pas? do listen listen listen now i want you to read you did lie and you said i gave her the pact of syria je veux que tu puisses lire et puis dire que je lui avais donné le pacte de la syrie you said i'm liar i want you puisque tu, as, tu dis que je suis menteur either to apologize be a man je veux que tu puisses lire et puis que tu puisses demander aussi pardon Sois, sois un homme. Say to us, when I called you today, I was, I was planning to be a whore. Tu dois dire que lorsque tu avais appelé le matin, tu, tu voulais euh, faire la prostituée. Thank you, Christian Prince, for spanking me and correcting me, and I promise you. Et tu dois dire que merci, Christian Prince, de m'avoir fouetté, de m'avoir corrigé, et puis je promets. For spanking me and correcting me, and I promise you I will not be a whore again. Now, et je promets que je ne serai plus prostituée. Read. Either you admit that this is about Jerusalem, or you admit that you are a whore. Donc, tu dois lire, soit tu dois admettre que ce pacte, ça concernait Jérusalem, ou bien tu dois admettre que tu es pute. Thanking me, thanking me for what? What are you talking Because you said. Mais fouetter, comment? Donc, pour te prostituer, pourquoi? pourquoi? This is not about Jerusalem. Oui, puisque toi, tu as dit que ce pacte ne concernait pas Jérusalem. Tell me one thing. No, don't tell me one thing. Dis-moi quelque chose. Non, il ne faut pas dire, que, dire quelque chose. Don't tell me nothing. Don't tell me nothing. No, no, nothing. Non, il faut pas dire ça, quelque chose, quelque chose, blablabla. Is that about is that about is that about Jerusalem? Is that about Jerusalem? Yes or no? Est-ce que ce pacte concerne Jérusalem, oui ou non? If I am wrong about is that about Jerusalem? No, don't me if I'm wrong. Non, il faut pas dire que si tu as tort ou quoi. Est-ce ce pacte concerne Jérusalem ou pas? No, don't tell me you are, if I'm wrong. You said to me, you accuse me to be a liar. You were sure a second ago. Tu m'as accusé que j'étais menteur. Tu étais sûr quelques secondes, hein? You are sure you said to me that I gave her the pact of Omar in Syria. Tu as dit, tu m'as accusé que je lui avais donné le pacte de Omar en Syrie. Which is a stupid to say. Qui est une chose stupide de dire. That's look that we talk about a mistake, yeah? The pact of Syria is a What mistake. mistake? Non, nous parlons d'une erreur ici. Quelle erreur? we talk about a mistake, yeah? The fact of Syria is a What mistake? mistake? So now it's a mistake. You call me a liar, um, but you are the donkey. So donc maintenant tu dis que c'est une erreur. Mais toi, tu m'as appelé menteur. Tu es donc un âne. So say you are a donkey who, who talk about a topic you do not know what it is. So, donc tu dois dire que tu es un âne qui parle de quelque chose que tu ignores. Look at this guy, guys. He, he is thinking about calling me for the Regarde cet homme ici. Il, par, il pensait m'appeler depuis quelque temps guys. He, he is thinking about calling me for the last month. Look, look, look, look, look at this donkey. Hold on. Tout le mois passé, il pensait, il s'organisait comment m'appeler cette année-ci. This, this donkey is thinking about calling me for the last month to talk about this topic. Il, il, il se préparait pour m'appeler, parler de ce sujet ici. And when he called me, he said that now he made a mistake. He was a donkey. He... Et maintenant, lorsqu'il m'appelle, il dit que c'était une erreur. Donc c'était un âne. He thought it's about. He thought there's something is called the Pact of Syria, and turn. this is what I asked her. It, Et puis il pensait qu'il y avait quelque chose qu'on appelait le pacte de la Syrie. Turned to me that he was a donkey, and I was right. Et maintenant la preuve est que il était donc un âne, et moi j'ai raison. That's what you are saying. C'est ce qu'il veut dire. It was not a pact of Syria I was thinking about. I was thinking about what you call a hold. Non, je ne parlais pas, je ne pensais pas à ce qui concerne le pacte de, euh, de Omar. Moi, mon problème, c'était puisque tu l'avais appelé pute. No, this is what you said. Everybody heard you. I said, I learned to me that he was a donkey and I was right. Is that what you are saying? It was not a pact of Syria I was thinking about. I was thinking about what you call her a hole. Abdul, no, this is what you said. Everybody heard you. Abdul, non, c'est ce que tu as dit. Tout le monde t'a entendu dire ça. I said, I asked her about and she denied the pact of Omar. Euh, tu dis que je l'avais euh, posé la question sur ça. Et puis, elle, elle avait rejeté le pacte de Omar. And, you said, yes, because you gave her the pact of Syria. Et puis, toi, tu as dit que oui, c'était bien, puisque moi, je lui avais donné un autre pacte, qui était le pacte de Omar en Syrie. Do you, see why I hang up on you? You are just a kid. Tu vois pourquoi est-ce que deux fois, je, ferme mon téléphone euh, pour, toi, donc, puisque tu te comportes comme un enfant. I'm the kid. Okay. I'm having all the Non, je ne suis pas un enfant. Patient with you. Look at you. Here we go. Okay. Now why you don't admit that this is the pact of Omar in Jerusalem? Maintenant, comment est-ce que tu n'admets pas que ça c'est le pacte de Omar à Jérusalem? Can you say that please? You are such a child. Can you say that please? Ah, ça c'est enfantin. Est-ce que tu peux dire ça? Can you say can you say that uh, uh, Abbas with the long beard is an idiot of the village? Et euh, que tu, tu peux dire que toi, Abbas, donc tu es l'idiot du village avec une longue barbe. Et qui pensait que ça c'était un pacte que Omar avait signé avec les gens de la Syrie, mais on a trouvé que Que le pacte de Omar concernait Jérusalem et Christian Prince a raison. this is pact of Omar, yes. Oui, oui, ça c'est le pacte de Omar, oui, bien. Mais quel pacte to where, to where, Le pacte de, de, de quel endroit Is that Jerusalem? Est-ce le pacte de Jérusalem, ça Is that Jerusalem? Est-ce le pacte de Omar à Jérusalem, ça Tell me one Did you call her a whore when you talking about And you are... Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'avais appelée pute ou quoi Tell me one Did you call her a whore when you talking about And you are a whore too. And... Et non seulement elle, toi aussi tu es pute. You are a whore too. Uh, did you call her? And you are a whore, yes. Est-ce que tu l'avais appelée elle? Oui, toi aussi tu es pute. I call her and I call you. Je t'appelle toi et elle. Vous êtes tous des prostituées. No, no, you didn't. No, I call, no, I call you too. You didn't. I call you. Non, tu n'as pas fait ça. Non, mais je te dis que toi, tu es prostituée. Non, her, I'm talking about Zara. Non, non. Non, elle, je parle de Zara. and you, you, you are the same because both of you, you commit the same crime. Both of you, you... Toi aussi, vous tous, vous êtes la même chose puisque vous avez commis le même crime. You lie. You said, uh, you said there's no such a thing. Puisque vous avez menti que tu as dit qu'il n'y a rien quelque chose, il n'y a rien qui soit appelé pacte de Omar à Jérusalem. So somebody made, if somebody make a mistake, that's a whore as well. Yeah? No, because. The... Donc si quelqu'un fait une erreur, donc c'est un prostitué. They are lying. I'm showing it on the screen, and yet they deny it. How you? Mais, mais puisque je te montre à l'écran, et puis, mais, puis tu commences à régner ça. Hein, Comment est-ce que tu vas régner quelque chose que je te montre à partir de vos livres? You Cela montre que tu es vraiment prostitué. Si tu fais une erreur, il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait une erreur et quelqu'un qui, fait, euh, qui ment délibérément she they are the one who mentioned to me the pact of Omar. She is the one. The pact of Omar, when Omar entered. Mais c'est elle qui, m'a qui avait mentionné le pacte d'Omar. Elle m'a dit que lorsque Omar était entré à Jérusalem. She is the one. The pact of Omar, when Omar entered, you know, he treated the Christian nice. So I said, elle me disait que lorsque Omar, euh, le calife Omar était entré à Jérusalem, il traitait les chrétiens très bien. okay, let's show you the pact of Omar. Et puis je lui dis, attends, je vais te montrer le pacte de Omar. The same as you did now. La même chose que toi aussi tu as fait maintenant. You call, when you call her name, Abdul, Abdul, Abdul, you are a don. Et alors tu l'as appelé euh, des, noms euh, mauvais. Okay. Why you don't admit? Okay, now it's you are a donkey. Why you don't admit? Okay, now it's Hold on, hold on. I want you. Tu es donc euh, aussi un âne. Pourquoi est-ce que tu, tu n'admets pas? Attends, attends. I want to, I want to ask you. What kind of what kind Attends, je te pose une question. Of a man, you are the one who said what kind of a man he called a woman a whore. Not... La question que je te pose, tu m'as dit que quel genre d'homme appelle une femme prostituée? Asking you, what kind of a man he say that a Muslim woman is a whore if she wear a perfume? C'est quel genre d'homme qui dit que une femme musulmane qui porte, euh, qui met du parfum, elle est prostituée. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent entrer en contact avec nous, c'est mon numéro. On continue euh, avec Christian Prince. On continue. You are definitely not a Christian. I'm asking you. No. Toi, tu n'es pas chrétien. Non, je te pose la question. I am a Christian. No, no, I'm following the, I'm following the Bible. Je suis chrétien et je suis la Bible. I'm asking you. I'm asking you. Je te pose la question. What kind of a prophet? You are the one who asked me the same question. Tu es quel genre de prophète Toi, tu m'as posé la même question. What kind of a prophet he called your mother a whore if she put a perfume in the front of men? C'est quel genre de prophète qui appelle que ta maman elle est prostituée si elle mettait du parfum devant les hommes? So your mother she go to the mall and she have perfume according euh, donc votre euh, maman, elle part au marché ou bien dans un magasin et puis elle met un peu de parfum. Your mother she go to the mall and she have perfume according to your prophet she is a whore do you agree with your prophet et eh, d'après votre prophète elle est prostituée puisqu'elle a mis du parfum est-ce que tu es d'accord avec ton prophète uh, he call her a whore yeah tu as dit qu'il appelle euh, prostituée yeah. a woman a whore who mm -hmm. perfume yeah just for having perfume okay. yes sir. donc il appelle une femme prostituée donc euh, puisqu'elle a juste puisqu'elle a mis du parfum oh non show me the hadith Montre-moi ces hadiths-là. What do you mean, show me the hadith? Uh, uh tomorrow The case studio education montre les hadiths. Or I will show it to you. That hadith, an uh, Anas Nahor mm -hmm. perfume. Yeah, just for having perfume. Okay. Yes or no? Show me the hadith. What do you mean show me the hadith? Uh, uh, tomorrow I will show it to you. Qu'est-ce que tu dis que je te montre les hadiths? Ok, je vais te montrer les hadiths demain. That hadith, and uh, Anas narrated some people from Urania arrived Le hadith dit, Anas a raconté qu'il y avait des gens qui étaient venus de la Loraina. Il est en train de lire un autre hadith. In Al-Madina and they were uncomfortable with the climate. Well, this is, what, this is the, uh, what, uh, what a climate. Oh, C'est quel hadith tu lis? Hadith on the screen is about the Ah, oh, that one. Ah, cet hadith qui était sur l'écran. Non, ça c'est un autre hadith. That one is old, my friend. I will get. Here we go. I was waking up your prophet from the grave, and now he, he gave me the hadith. Non, ça c'est un autre hadith, un vieux hadith. Euh, j'étais en train de réveiller Muhammad de, de la mort, de, de son tombeau. Alors il s'est réveillé et il m'a donné maintenant un autre hadith. Tu peux lire ça. Yeah, He's already alive, man. Don't worry about it. Mm. Ah, Muhammad est toujours en vie, hein? ne t'inquiète pas de lui. Ah, he's already alive. This, that's a lie, my friend. Even your prophet, he says, I, am, I will be the first to be resurrected. Mais euh, ça, c'est un mensonge. Votre prophète lui-même, <laughs> il, n'est pas vivant. D'ailleurs, il avait dit qu'il serait la première personne à être ressuscité. Comment est-ce que tu dois dire euh, qu'il est en vie? So he's dead. Stop lying. Donc il est, il est mort. Il faut pas, il faut arrêter de mentir. The word we're looking for. Now read the hadith. Read the hadith. Read the hadith. Let everybody laugh at you. Ah, tu peux lire le hadith. L'hadith hadith c'est là que tout le monde puisse euh, rire, se moquer de toi. What kind of a prophet he considers women a whore if she have a perfume? C'est quel genre de prophète qui considère qu'une femme elle est prostituée si elle mettait du parfum? I'm reading. Read it. Go ahead. The message. Je suis en train de lire. Allah said, Any woman who puts on perfume, le euh, messager d'Allah, il avait dit que toute femme qui met du parfum, then passes by people so that they can smell her fragrance, then she is an adulteress. Mm. Donc une femme qui met du parfum et puis elle passe devant les gens, elle est adultère. Yes. Mm-hmm. So oui. She's an adulteress. She is a whore. She is a whore. Elle est adultère. Oui, elle est prostituée. Whore. Zania. Zania. Le mot arabe, c'est Zania. Zania. Whore. Cela veut dire putain. To the word Zania. Whore. She is a whore. En arabe, Zania. Elle est prostituée. What, adul what adulteress mean? What adulteress mean? Que veut dire le mot adultère? What adulteress mean? A whore. Yeah. Adultère veut dire prostituée. Hmm. Thank you. Okay, now, now, now, Why, if a woman she have a perfume and people they smell her perfume, she is a whore? Maintenant, comment comment dire qu'une femme qui, qui met du parfum, tout le monde, elle passe et les gens ont senti le parfum là. Donc cette femme là, elle est prostituée. Pourquoi dire ça? because he said this will happen, this will, this will follow. Puisqu'il dit que puisque cela va arriver, donc euh, les gens vont, vont, suivre. C'est ce qu'il ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire why? Why you Muslim? Why are you saying to me you Muslim men like dogs? You you sniff and you walk. just women. A woman walk by. She have a perfume. You sniff like a like a dog and you start sniffing her ass. I mean, what do you mean they follow? What do you what do you mean? She. Hein, tu, tu m'as dit que vous les musulmans vous êtes comme euh, des, des chiens. Donc si une femme euh, passe tout, tout, à côté de vous, vous reniflez, vous sentez maintenant l'odeur du parfum et vous commencez à la poursuivre. C'est ce que tu veux me dire Ça c'est la que on vous met en français le messager, Allah dit que toute femme qui met du parfum le passe ensuite et puis passe ensuite aux gens afin qu'ils puissent sentir son parfum, elle est adultère. Bon, ça c'est ils ont traduit en français, hein, d'une femme qui met du parfum. Ça, c'est euh, Sunan An-Nasai, numéro 51, 26. Il y a plusieurs avis qui parlent à propos du parfum. Une femme qui met du parfum, puis elle passe, elle est prostituée. On continue avec Christian Prince is just a woman yeah. putting a perfume. Your prophet, he used to put perfume, right? Yes? Mais n'est-ce pas que votre prophète, lui aussi, mettait le parfum? Quand Jesus so, says... Uh, hold on, Lorsque Jésus a dit... Ah non, non, attends, attends. Shut up, shut Non, non, non, arrête. While you're a prophet, when he put a perfume, he is not a whore. But when a woman, she put a perfume, she's a whore. Comment expliquer que lorsque votre prophète mettait du parfum, il n'est pas prostitué? Maintenant, lorsqu'une femme met du du parfum. Elle est prostituée, elle est adultère. Pourquoi answering you. Mm, okay. Because when Jesus says, if you look at... j'étais répondu, n'est-ce pas que Jésus a, a dit Answering you. Mm, okay. Because when Jesus says, if you look at the woman, you already committed adultery. Mm. Jésus a dit que si vous regardez à une femme, vous avez déjà commis adultère. That means you no, no, Jesus did not say that. no, no, no. Non, non, non, non, non, c'est pas ce que Jésus avait dit. No, you're a liar. No, you're a liar. Tu es menteur, tu es menteur. no, don't lie. Jesus said, if you wish to have a woman, she is not yours. Look at the woman. It's not about looking at the woman. You're a liar. You are, you are, you are misquoting the Bible. It's Jésus a dit que si tu regardes à une femme et tu la convoites, tu veux la voir. Là, tu es en train de lire, de, de tromper ce que dit l'écriture. Tu es en train de mal citer l'écriture de Jésus. About desiring a woman, she is not yours. Here a woman, she walks up. Là, Jésus parlait de désirer une femme qui ne t'appartient pas. Tu la convoites. Mais ici, il s'agit d'une femme qui met le parfum. Qui met le parfum. That liar donkey. Why you're a prophet? Il faut arrêter de mentir. Pourquoi votre prophète? Why you're a prophet, he can put a perfume and he is not a whore. But if your mother, she put a perfume, she is a whore. Comment est-ce que lorsque votre prophète met du parfum, lui n'est pas prostitué, mais lorsque ta maman met du parfum, elle est prostituée. Prophet put the perfume, what he talking about? Prophet. Notre prophète met du parfum, tu parles de quoi? Il parle parfum. Ici, talking about the women here. Ici, il parle de la femme. I'm asking, are you saying to me your prophet he did not, your prophet did not uh, have, uh, use perfume? Donc tu veux me dire que Muhammad n'utilisait pas le parfum? Oui, évidemment, il avait utilisé du parfum et puis il a parlé. Okay, so why prophet he can use perfume? Maintenant, comment est-ce que votre prophète peut utiliser le parfum? But if a woman and he is not a whore, uh, uh, uh, <laughs> but et votre prophète lui n'est pas prostitué, mais si une femme If a woman she it, <laughs> she is a whore. Maintenant, si une femme utilise le parfum, elle, elle est prostituée. I'm, I'm going to give answer because this is why I always say you have a lot of information but very little knowledge because you don't think. Ah, c'est pour cela que j'avais dit que tu as beaucoup d'informations mais peu de connaissances. Et c'est pour cela que je t'avais répondu. Two things. You don't think deep. Okay, go on. take us through. Brother, brother, take. Okay, okay, okay, okay. Réponds-moi, mon frère. Cut us through. There is a difference between men and women. Yeah, like a man, mm -hmm. if he is Il y a une différence entre un homme et une femme. Donc, comme un homme. Wearing a, a t-shirt mm. or wearing a, like, you know, a shorts. Brother, you take see, us through. Uh, hmm. There is a difference between men and women. Yeah. Like a man, mm. if he's wearing a a t-shirt hmm. or wearing a, like, you know, a shorts up to the knees, uh, walking in the middle, even man wearing underwear, walking in the middle of the street, and there are four women standing on the corner. Ah, il y a une différence entre un homme et une femme. Si un homme, par exemple, il est en ou bien torse nu, ou bien s'il porte une culotte, une petite culotte qui va au genou, si elle passe sur la route, il y a même quatre femmes qui sont là. L'homme n'aura pas peur. Et il n'aura pas peur que les, hommes vont la L'homme n'aura pas peur que les femmes vont, vont le violer anything will happen to him. Hmm. But same thing if you reverse. So il n'a rien, il perd rien. Maintenant, si on mettait la même chose à l'inverse. Women do that. Chances are, if they're good men, that's fine. But if there's a bad man, the chances are the woman will be attacked and woman can be hmm. abused or raped. Hmm. Ah, maintenant, la même chose, si la femme faisait ça, elle mettait des habits qui sont sexy. Il peut s'y avoir que s'il y a des hommes qui sont euh, bons, hein, il n'y a rien. Mais s'il y a des gens dangereux, elle peut être même violée. There's a difference here. So when man so you are saying Donc il y a une différence qu'elle soit violentée. To me, you are saying to me that you Muslim men, if you see, if you smell some perfume, you go crazy and you rape women. Donc tu me dis que vous les musulmans, si vous sentez l'odeur euh, du parfum, donc vous euh, devenez donc euh, euh, méchant, vous devenez donc euh, fou et vous commencez à violenter des femmes. And you are saying to me, uh, let, let me show you c'est pas seulement les musulmans. How stupid what you just said. No, let me show you what you what how stupid what you. Je vais te dire combien c'est stupide ce que tu viens de dire. Let me show you how stupid what you said. You're a prophet. Je te démontrer que ça c'est stupide. Did not say. He can say, don't put perfume and get out, so men they might harm you. He did not say that. He said that women she put perfume, she is a whore. Votre prophète n'a pas dit que ne mettez pas le parfum pour aller séduire les gens à l'extérieur. Mais votre prophète a dit que toute femme qui met du parfum, elle est prostituée. And there's a huge difference. He can, he can, Il y a une différence. And guy, the, grande différence. He can, no, no, no, no, listen, listen. Secondly, secondly, what about women kidnapping your prophet and raping him? Qu'en est-il des femmes qui pouvaient euh, prendre votre prophète et puis le violer? Yeah. Does he it happen? He put perfume. It can happen. Why not? Yes. Ça peut arriver, n'est-ce pas? I, I heard the stories about women they kidnap men and they rape them. Yes, that's true. J'ai entendu des, euh, l'histoire des femmes qui, qui kidnappent un homme et puis ils vont les violer. Ça, c'est vrai. No, does it happen to... Est-ce que ça arrive? Yes, you know, actually, I read a story just last summer about a woman. <laughs> she she put a knife in the in the neck of the, dri the taxi driver. J'ai lu l'histoire d'une femme l'été passé euh, qui avait pris un couteau et l'a mis au, au cou d'un chauffeur. And she forced him to have sex with her. <laughs> you believe it or not. So, et puis elle avait forcé à avoir sexe avec elle, que tu le croyes ou pas, j'avais lu ça. Oh, look at look at the stupidity of your prophet. Look how insulting, look how insulting, look how insulting. Regardez la stupidité de votre prophète. Regardez combien c'est insultant. Your prophet is. Combien insultant est votre prophète? The prophet saying, if a woman she put perfume, she is a whore. Votre prophète a dit que si une femme mettait du parfum, elle est prostituée. But he encouraged himself, and look what he said. He said, Et eh, regardez puis ce qu'il a dit. Il s'encourageait même lui-même. My favorite thing in the world is perfume and women. Votre prophète a dit que euh, les choses les plus favorites pour lui c'était le parfum et les femmes. Is that true? Est-ce vrai? My favorite thing, yeah, why not? Mes choses favorites, mais pourquoi pas? So the prophet he can say, well. guys, look at this, look at this. My favorite thing. Regardez, regardez, votre prophète peut dire ça. Hold on, your prophet Attends. says my favorite, my favorite things in this earth is women and perfume. Votre prophète a dit que les choses que j'aime beaucoup sur la terre, mes choses favorites, c'est les femmes et puis le parfum. But if a woman she have a perfume, she is a whore. Maintenant, si une femme mettait du parfum, elle est prostituée. Look what he's saying. look what he's saying. Regardez ce qu'il dit ici. Saying women. He, love women. He love women. Il aime les femmes. Il aime les femmes. Pourquoi? Okay. So uh, Muhammad can be womanizer. Donc votre prophète peut être coureur de jupons. But if a woman, if a woman, she want to attract men, you said to me, if she wore perfume, she's attracting men, right? Tu dis que si une femme mettait du parfum, donc elle, elle attire les hommes. So your prophet he put perfume to attract women. Votre prophète lui il met du parfum pour attirer les femmes. He's a womanizer and he say that loud and clear. Il est donc coureur de jupons et puis il a dit ça à haute voix. But yet he is not a whore mais il n'est pas prostitué. But if a woman just by adding a perfume, she is a whore. Mais la votre, euh, donc une femme, juste puisqu'elle a mis du parfum, elle est prostituée. Okay, he, I told you exactly what was the difference here. No, Je t'ai dit exactement quelle est la différence. no, you are a liar, my friend. No, you are a liar. Non, tu es menteur. You are a liar. You are a big fat liar. Tu es menteur. Tu es un gros menteur. I- I- Can you quote for me a case where in, in uh, no, no, can you show me a case? Can you show? Est-ce que tu peux me donner un cas? A case where in Arabia, a woman she have a perfume in the time of your prophet, and people rape her because she have a perfume. Tu peux me donner un cas où il y avait une femme, donc à l'époque euh, de votre prophète, qui avait été violée puisqu'elle avait mis du parfum. Uh, do you agree that women wearing a perfume too much attracts men? You agree? What? Est-ce que tu peux admettre que les femmes mettent beaucoup de parfum plus que nous? Oui, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis No, the, the nice people put perfume because they want to smell <laughs> good. I mean, hold on. Les gens mettent du parfum puisqu'ils veulent sentir bon. Hold on. Uh, uh, if every woman she put a perfume just because of a man, that's stupid of you to say. Si tu dis que les femmes mettent euh, le parfum pour euh, les hommes, ça c'est stupide de dire ça. On met c'est pour avoir une belle odeur. Secondly, the women she have the right the same as the man. Why the man? Deuxièmement, Deuxièmement, la femme a aussi le droit d'avoir une belle une, une odeur belle, hein, une bonne odeur. Comment est-ce que l'homme lui veut avoir une bonne odeur et puis la femme elle ne doit pas avoir une bonne odeur? The she can be tempted by a man too. So you a perfume, you are tempting women. Donc une femme peut être aussi tentée par un homme. Donc toi tu mets le parfum, donc tu tentes aussi les hommes, tu tentes aussi les femmes. Je vais vous projeter cet adice en français rapidement pour que vous puissiez voir ensemble. Ça, c'est pour nos amis. Alors, ah, Sunan An-Nasai, 39, 39. Il a été rapporté qu'Anas a dit, le messager d'Allah a dit, dans ce monde, les femmes, il dit, les femmes et les parfums m'ont été rendus chers et mon réconfort a été fourni dans la prière. Ah, les parfums et les femmes m'ont été rendus chers ça, c'est ce qu'a traduit, euh, c'est ce traduit euh, la, la, traduction française. Maintenant, on retourne à Christian Prince. voyez exactement les, termes. Ok, on y va. So why she, of tempting men, but you of women. Maintenant, comment dire qu'une femme, elle est coupable de, de tenter les hommes, mais vous, les hommes, vous n'êtes pas coupables de tenter les femmes. Do you, do you agree that prophet many times give advice rather than commandments? Uh, the prophet Est-ce que tu es d'accord que le, le, prophète avait donné deux fois beaucoup plusieurs de conseils concernant ça? Never give advice. Your prophet is your prophet, your prophet is a perverted man. Let me give you the... Votre prophète n'a jamais donné de conseils. Votre prophète c'était un homme pervers. Advice. Your prophet he said, your prophet, your Okay, let me ask you. Je te donner, te montrer ce que votre prophète avait dit. Does your prophet give advice? Do you believe that your mother is the devil? Est-ce que tu crois que ta mère elle est diable? No, no. You said. Do you believe that your mother? Do you believe that your mother is the devil? She come in the. Est-ce que tu crois que ta mère est diable? Image of the devil and she live in the image of the devil. Elle vient dans la forme du diable et puis elle part dans la forme du diable. CB, be a man. Don't be CB. Christian Prince, sois un homme. Don't CB, don't CB me. Don't CB me. I'm... Il faut pas m'appeler CP, CP, Christian Prince. I'm asking you, your prophet say, this is the advice of your prophet. Read carefully. Ça, c'est le conseil de votre prophète que je te donne. Tu, peux, tu dois lire ça. Your prophet was sitting, shut, shut up, shut up, shut up. Listen, guys, look at this. The prophet, he saw a woman. This votre prophète a vu une femme. This woman is not even wearing a perfume. Et cette femme-là ne portait même pas du parfum. The prophet of Allah, he, he just quote for me that Jesus said, If you wish a woman she is not yours, you committed adultery. Il vient de me citer que Jésus a dit que si vous convoitez une femme qui n'est pas la vôtre, vous commettez adultère. Muhammad is adulterer according to, to Jesus. Et Muhammad est adultère d'après Jésus you see shut up, shut up, shut up. No, if you see. Il a vu une femme et puis tu, il, il regarde. Non, tes doigts, attends. See a woman you desire her, it's not a woman. People they see women in the street all day long. Voir une femme sur la route et puis tu n'en convoites pas, il n'y a pas de problème. Les gens voient les, des femmes chaque jour sur la route. This is what Jesus is talking about. Don't lie. C'est de ça que Jésus parle, il ne faut pas mentir. If you desire a woman, she is not yours. Si tu désires une femme qui ne t'appartient pas, it's for you to unblock your eye from going to hellfire. What your prophet did. Jésus a dit que c'est mieux d'arracher ton œil pour ne pas partir en enfer. C'est ce que Jésus a dit. Regardez ce que votre prophète a fait. Your prophet is married. Votre prophète est marié. Women, she walked by and he had his friends sitting with him. Et une femme était en train de passer et Muhammad était entouré de ses amis. Muhammad, he keeps staring at her until he got horny. There's no way by seeing a woman you get horny right away. Et Muhammad a continué à regarder cette femme-là qui passait. Et puis Mohamed a eu envie de faire les rapports sexuels. Et puis, s'il n'y a pas moyen que tu puisses regarder une femme et puis tu tournes comme ça. Even donkeys don't do that. Même les animaux ne font pas ça, les ânes. So look what happened your prophet. He saw a woman. Regardez ce qu'a fait votre prophète, qui avait vu une femme. So he came to his wife, Zainab. et votre prophète est parti vite à sa femme. She was busy doing tanning for the leather à la femme Zainab qui était en train de travailler le cuir. Ça veut dire qu'elle était occupée. She's really busy. And he has sexual intercourse with her. It's like a donkey stuff. Et cette femme-là était occupée. Le prophète a eu des rapports sexuels avec elle. Comme si c'était un animal. Comme si c'était un âne. It's not like time to go to bed. She is busy. No. Donc, ils n'ont même pas pris le temps d'aller au lit. Et puis, la femme est occupée. Hein. Off your panty, lift up your legs. I saw a woman in the street, I want to do you. C'est juste enlever euh, le caleçon de la femme, euh, soulever euh, les... Puis j'ai vu une femme sur la route. That's how it is. And then look, he came back. Now Muhammad is done. Et puis, faire le sexe. Et puis, Muhammad a terminé. So Muhammad now, he got his desire done. Because what? Because he saw Madame Muhammad euh, a satisfait ses désirs puisqu'il a vu une femme. Oh, woman, she is not wife. And then he said, the woman she advances and retires in the shape of the devil. Et puis Muhammad est retourné à ses compagnons et puis il les a dit, la femme s'avance sous la forme du diable. Attendez, pour ça, je dois vous montrer exactement ce que ça dit en, français. ça, c'est la traduction française. il dit ceci. Ça, c'est Saïd Muslim, Saïd Muslim, euh, Muslim, numéro 14, 03. Il dit, Jabir a rapporté que le messager d'Allah a vu une femme et il est donc venu voir sa femme Zainab alors qu'elle bouillait et a eu des relations sexuelles avec elle. Mohamed, Mena, il est allé alors trouver ses compagnons et leur dit, la femme s'avance et se retire sous la forme d'un diable. Alors quand l'un de vous voit une femme, il doit venir vers sa femme afin qu'il repousse ce qu'il ressent dans son cœur. On retourne avec Christian Prince. Là, c'est notre numéro. Christian Prince. Let's go. Do you agree that your prophet saying that your mother... You don't, eh, Donc tu es d'accord avec votre prophète qui dit que votre mère est un, un démon Are you agreeing? Are you agreeing that your mother she retire and advance in the shape of the devil? Est-ce que tu es d'accord que votre mère, maman, elle vient et puis elle, elle s'avance et puis elle se retire sous la forme d'un diable? Zipi, zipi. Can I ask you No, you cannot. I want you to answer me, ZB. ZP, ZP. Il commence à défendre le nom des Christian Prince qu'on appelle ZP. ZP. <laughs> Mother, she retire and advance in the shape of the devil. ZP, ZP. Can I ask you something? No, you cannot. I want you to answer me, ZB, ZB. Non, je veux pas que tu puisses dire. Euh, tu dois répondre à la question que je te posais euh, au lieu de dire ZP, ZP. <laughs> <laughs> get lost, kid. Get lost. Get lost. Va-t'en, va-t'en. You see why I block you? You're just a donkey. Tu vois pourquoi, la raison pour laquelle je t'avais bloqué? Puisque tu es juste un âne. And now the, the people in speaker corners, they will take this video and they will make fun of you for the coming two months. Et maintenant, tes amis, les gens de Speakers Corner, euh, à l'Angleterre, là où les gens débattent, ils vont prendre cette vidéo et ils vont poster ça. Ils vont se moquer de, toi pour les deux prochains mois. And you Et tu es prostituée. Alléluia. <laughs> Ça, c'est la vidéo de Christian Prince. Que Dieu soit loué. Pour les gens qui veulent nous débattre contre nous, là, c'est notre numéro. Shalom à tous.